langileok ere gertu gaude etxeratze prozesuaren alde. Salbuespen lereditik lereria arruntera, lanean jarraitu behar dugu. Konponbiderako, elkar bizitzarako, bakerako. Presoen etxeratzea bururaino eraman behar dugu. Elkarrekin aurrera goaz, etxeratze prozesuan ostoporik ez. Salbuespen legeditik, legedi arruntara lanean jarraitu behar dugu sindikatuak elkarrekin abenduaren hogeian amabietan EASO, etxera bidea gertu lelopea, mobilizatzera ditzen zaituztegu. dugu. legediari, estopo. Autonomia kalea betetzera goaz.